розказати, хто вже намалював, хто вже намалював, готовий розказати, як він запам'ятав літеру, яку Бі, да, сказали. Аліса, що в тебе? Розкажи, будь ласка. Е, мені дивлюся, як бійся, е, бой, бой. У тебе бійка, але дивись, де паличка, бачиш? От сюди тоді треба паличку цю або щоб ти запам'ятала біотаку, має бути тут паличка, розумієш? От я... Не там. Алісочка, бачиш з цієї сторони паличка. Намалюй оце з цієї сторони, нічого страшного не буде. Витираємо. Це витираємо отут паличку і малюємо паличку з цієї сторони таку. Бой, так, правильно. Це Бой, Артемчик, Артемчик. намалював. Я зробив бронемобіль. Бронемобіль, бій, да. Молодчиночка, ви всі молодці. Так, а що Міша? Би, обычный. Би. Это окуляр. Бінокль, окуляри, бінокль чи щось таке, да, нагадує тобі. Окей, ви молодці. Давайте клеп Йохенс по- собі похлопаємо, які ви всі молодці. Молодці. А Арсентій в нас як намалював букву? «Б»? Арсентій, що намалював? Я, що тобі нагадує бі? Отака в мене бібочила. Отака. Це тобі нагадує добре. У нас ще сьогодні одна літера буде. Я вам показую. Ага. окей. Літера сідати мені синій, синенький. А, і звук бі. Да? Що це? А, це звук Б. Який звук у неї? Б. Б. У літери звук Б. Б. Б. Б. Ще треба звук Б. Що нам допоможе би звук запам'ятати? Б. Бери ще малюй звук Б. У таких лапках має бути. Б. Б. Сказали Б. Б. Б. У таких дужачках квадратних. Б. Сказали Б. Б. Намалювали, що вам нагадує Б. Уявили звук Б. Б. Б. Б. Щось бухкає, Б. Вибух або машина Б. Або хтось іде Б. Б. Б. Не знаю. Звук Б кого свої, у вас свої асоціації. Бутер хай що завгодно. А що ти шипіш? Короче, коментарі. О. Що ти написала, Аліса? Що це в тебе? Колечко. А мені що писав? Що це, Аліса, в тебе? Розкажи. Просто написано. Так. І що це значить? Як тобі допомогло запам'ятати Б це? Аліс. Що це тобі допомогло? Що це в нас? Звук який? Б. Не, один дивись. Б. Не би, би це два. Б, в е, нас один. Б. Б. Ще раз давай. Б. Б. І не треба. Коротко. Б. Б. Б. Б. Так, тепер ти йдеш, давай мені олівець.